yéen mbolo mi ñi ngi leen di nuyu di leen sante ngeen deglo rek da ngeen ah di leen nuyu nag ñuy assalamu alaykum wa rahmatullah xana di contane ci yéen rek ah men mbolo rayul men mbolo tuti wul dedet takku rek mo am solo yëfi nag xam naa dafa xawa jamp demb rek lañ ko commencé yëgle ak tay ci suba xawa bettu ñu tuti ah Modou Mbéri nak wax deug yalla ñi ngi lay nuyu di la siyaar di contane ci yow ndax nag li nga def ñu ko rëy na ci ñun ndax nit mën ngaa toog ba yàgg nga ne ko lijjantil nangam ma defal la nangam waaye toog ba yàgg nga ñëw ne nit dama leen a bëgg a may nangam maa leen koy indil wax leen bis bu leen neex ma jox leen ko loolu rëy na. foor na lool ci nun ah wax dëgg yàlla ñu li nga def fa tubaarkàlla macha allah mbir nag heure ba ko yàlla dogalee booba lay sottee. sa bëgg bëgg yag na xeyna na sa digg ak ñun tam yag na way yalla ngoy dogo dogal tay mbir mom loko bëgg te yalla dogal ko rek du soti way bis bu soté rek day yomb lool kon bokku ne sa ñew bi nga ñew tay mbuubeen ah sha allah ñew nga fi barki dem def nga fi ay teranga suñu nijaay Pape me wax nako ak khalifa ñew nañ nga and kër ga wax nañu lool ah nga dellusiwaat defal li kon xébuñu li nga def ma ngi kontaan ci waa mbuubeen gi yépp nak ndax woote gis ñaar sax ñaar ña nga gis fonk nañ la te ñaar ñooñe buñ amee ku ne fukk say mbir baax kon menn mbooloo jër ta xeeb kon kon ñi ma wuy si ngi kontaan ci ñoom ñi ñëwul it kontaan naa ci ñoom ndax koñ bi moom benn la ñëpp xam nañ ne am nañ yéene xate xate jamono nag moo ko mel waaye kon bu ngeen ñëwee fii fekk ñëpp ñëw waaw ndax xam nañ ni toll ci ñun xam nañ ni toll ci koñ bi xam nañ ne luñ indi ci koñ bi seen yëf la waaw kaay ma may la li yaa ko moom nag ku ñëw teewit xam nga ne sa yëf la ku ñëwit xam ne lool ca nga bokk kon koñ bi yëpp ñu ngi leen di xamal ne lii teranga ji ko indil wax dëgg si la xeebuñu ko tey xeebuñu ko ëllëg koñ beet koñam la moo ko moom wax naa ko ni ko mbéri mu ne ko junne bu bëggee dakar ku ca yeeg daanu waaw ku ñëw ci koñ bi rek yaa ko war a dala ndax koñ bi sa koñ la yaay borom lo fi bëgg suba ba ñant bi sa war na laa yomb kon nag ah ñun kontaan nañ ci yow koñ bi sa koñ ngi li fi manqué bari na liñ fi bëgget bari na ndax yu bare bare bare yuahamne. xam ne suñuy morom am nañ ko te egseegul ah ci yoo xam man nga ko dëgg la am na yoo xam ne mënu ko waaye teg nañ yëpp ci sa loxo ndax nag loo ci mun ta yeggit ko ndax na ci yow la ah li nga ci xam xamuñu ko ci <laughs> li nga ci manit mënuñu ko ci bëgg sun koñ bi mom xam nga ne mom fa tabarakallah bari na yo xamne nek ci yenen koñ amuñu ko amuñu fuñuy tour malit amuñu fuñuy tour tuur ndox amuñu ci suñu morom am yépp dara amuñu jaar ci suusu lañuy jaar ñun nak mom deug deug deug si la lepp lo xamne ne ca eggit ci tane rek mom tek nañ ko ci sa loxo jotti leen waaw mbalit bi exé wu fi kay ndox yépp suñu bedd yaa ngi ni set na wecc na xam nga ñun dañuy bale bam set waaye amul fon ko tuur xalé yaangi ngi fi ñoom tamit wax yalla di ah di bëggum xey di bëgg luñu japp loolu lepp tam mi ngi ci ñi ngi ci sa gannaaw rek ñun daal ku fi ñew ku ñu dimbali lan bëgg lan defal sun koñ bi ñu leneen waaw lepp daal mom mi ngi non kon nak ah ñeneen ñi fi ne dañuy jëlaat kaddu gi denkaat leen ko nak ah di kontaan ci ñep di balu ñep ak yalla ñu yalla boole jam defal ñu sutura bég nañ ci yow bu baaxa a baax a ndax li bëgg démb rek lañ ko ndëri wax way su teeloon fi kenn du fi xaj ndax biñ ki jëkke defal te débat sama kër kenn xaju fa kon nak lo gis nak ni la ko yalla ñu bari dañu am empêchement waaye ñun xam nañ lo bu baax ci koñ bi nga dëkk li sarax wax rek mom la doon bëgg wax ta wax na lepp sax ñun buñu jappé ba tay bayiwuñu koñ bi ci bopam ku fi dugg sax ci politiciens ñu bari ñemewuñu fi ndax yow fi sa zone la kon nak lo fi amu rek ci yow la 2000 ba légui biñu andé yow Mustafa Niass delluwuñu ginaaw ku melni man mi amna un jour ku ma mës sama saal dang ma wo commissariat arrangé ko man ko dew tay tey dew te lolou yow xam nga man xam naa yàlla xam kon dal mbiri koñ baangi ni dañ ci yéex jot bu fekkon semaine la kenn du fi xaj waye bi ñu ko waxee léegi 3 jours la kon looloo tax mu mel nii waaye koñ bi mom japp nañ la te duñ la bayyi ndax man tay bu ma xëyee kër gu dugg da ma ubbi ta amna ci ño xamni tay buma duggon seen kër te faale wuñu la suma ma duñ duñ sax wax ak man wa bima ma ma fi dugg sa ter waxa yow ne la mbéri yi daf fiy ñëw dañu may machine dang ci cee kon nañ mbéri jappalé ñu suñu xalé yi goor yi bëgg nañu ay place assainissement bi ñun ñi kenn ku na fayon na sa rocher ngeek yow te kiyaguñu jotiguñu mbalin mi nga dimbalé ñu ci ah ñun daal yaakaar nañ la ñi ngi taxaw sa kanam di taxaw sa ginnaw waaw duñu dem fenn duñu depp fenn ci yow lañu yaakaar ndax 2000 bi nga ñu wooyee ni nañ la jàppale ci Mustafa Niass ba du ay caaxaan ay année la xam nga ma man xam naa la am du Moustapha mii ak yow mii ñoo bokkoon benn école ñoo bokkoon ak Thierry en 72 kon nag man xëy na euh, nit euh, da ngay wax man xam naa sa jikko kon nag mbiri jàppale suñu koñ bii bu benn yoonee boo ñu joxee rendez-vous ba dé boo fi waaw ñu ngi lay gërëm di la sant li nga ñu indil xeebuñu ko ñu ngi la ci sant di la ci gërëm ndax bu la neexoon nit mu mel neneen rusloo woo ñu waaw ñun koñ bi rusloo ñu ñun ñun ñi fi nekk di ay responsable rusloo ñu suñu naw lay ngi nii rusloo ñu kon nag ñu lay sant di la gërëm dañoo bëgg nga gën a dolli sa courage jàppale ñu te yàlla tax jàppale suñu xale yu góor yi jànq jaa ngi fi jeeg jaa fi adulte yaa fi vieillard yaa fi ñëpp a fi wasalaam sante yalla julli ci yonent bi di Santo sunu ñaari wajur ñogi sante ñi fi tase ñep di len nuyu di nuyu modi mbéri mi ñu fi dajale tay di Santo sunu borom kër yi ñi ngi sante ñep di gërëm ñep mi ngi gërëm wak parce que li ñuy wax ni wax waxaat du bi wax wak du bëri wax parce que benn wax bi ñuy wax fii rek ci koñ bi bi benn wax bi ñuy wax ci koñ bi benn la benn rek la ñun li ñu bëgg ku ne xam na ko ñun li ñu bëgg ku ne xam na ko dañ koy tënk rek mu gàtt dañ koy tënk mu gàtt ñun suñu koñ bi rek la ñu am ñun suñu koñ bi rek la ñu am mais dañoo mel ne ñun bokkuñu ci Louga waaye dañoo mel ne ñun bokkuñu ci Louga fii gisuñu dara dara état Fi gisuñu dara dara état parce que lu fi nekk rek ndax lu fi nekk rek sunu borom kër yi sunu borom kër yi ak sunu xalé yi sunu doom yi ak sunu doom yi ñom ñoo volonté wu def ko ci ñoo volonté wu def ko ci ko bu dé set setal bu dé setal ñom ñoy volonté wu ñoy bu auto mbalit du auto mbalit du ben matériel bo xamanteni joggé na mairie ñew ci koñ bi xalé bu ni set setal sax xalé bu ni set setal né ki dé dugg ci kër gi ëpp yel ki indi jaasi ki indi jaasi am na ci bëgg a wax lenn bëgg a wax lenn da nga naan ah foofu koñu mbéri la da nga naan foofu koñu mbéri la la tamit dëgg tamit dëgg te ñun ñun la jàppale ñun bañu la jàppale pare na pour jàppale pare na pour jàppale la ndax koñ bi la ñu am ndax koñ bi la ñu am ku ñu jàppale suñu koñ ku ñu jàppale suñu koñ ñu jàppale la yow nday ak bay. bu nu bokkoon nday ak bay. ngay wut lii. ngay wut lii. sunu koñ bi bëgg lii. sunu koñ bëgg lii. bëgg defaloo leen ko. defaloo leen ko. damay seet kan koy defal. damay seet kan koy defal. ñu ànd ak yow. ñu ànd ak yow. parce que ñun fii rek la. ñun fii rek la ñu am. parce que ñun dañoo mel ne bokkuñu ci. dañoo dog mel ne bokkuñu ci Louga. xoolal fi, ba mu sosoo ba léegi. xoolal ba fii sosoo ba léegi. Seras. Seras. Mboubène moo ko njëkk a sanc. Mboubène moo njëkk a sanc. mais du dara benn tali. jaar fii waaye benn tali dara jaar. mais loolu njëg ñu ngi la koy ñaan mbir yi. ñu lay ñaan président nga dimbali ñu ci nga dimbali ñu ci jappale ñu ci jappale ñu ci parce que ñun amuñu lu suñu koñ amuñu lu suñu koñ auto auto mbalit auto mbalit day ñew ba day ñew ba mais pa mbubeen ma pa mbubeen mbubeen ku fi tour mbalit ku tour mbub mbalit da nga jël sare fay ko wër bi dé sare fay ko wër sa lolu mo gëna tuti lolu gëna tuuti amul dara lu ñuy gis amul dara lu ñu gis lu ñuy sédalé ci quartier yi gisunu gisunu lu dikk luga lu dikk luga gisunu dara gisunu tous ñoo ngi nak tok ñi nga tok japp suñu japp suñu njambur xeyna nak lu bari yalla dañ ko sédéwul bari bari yalla dëkk ñu ko mënu mënuñu ko mënuñu ko waaye ku dikk tamit pour jàppale waaye ku ñëw jàppale nu danañ la jàppale daañu la jàppale bañuñu ko nag bañuñu ko ñoo ngi sa gannaaw ñu ngi sa gannaaw fas yéene laa jàppale fas yéene ci condition yi ñu la wax ci condition yi ñu la wax ñun daal loolu rek la bëgg ñun daal loolu rek la bëgg parce nga defar fii mais bo défaré koñ bi bo défaré koñ bi sa bop nga défaral sa bop nga défaral parce que kenn dox 500 mètres amu kër kenn dox 500 mètres mo kër comme niko sarax waxé rek comme niko sarax waxé bu jinné bëggé dakar bu jinné bëggé dakar ku yék daan ku yék daan ndax koñ bi bo gisé ñu bari ñëmé wu feñ bo gisé ñu bari ñëmé wu feñ la bayyi xel tan la bayyi xel té lool nak lañ bëgg té lool lañ bëgg yow tamit nga bayyi ñu xel nga bayyi ñu xel jappalé ñu jappalé ñu té xamni tamit suñu koñ bi lu bari mënuñu ko mënuñu lu bari xeyna nak lepp kenn mënu ko wax xeyna lepp kenn mënu ko mais nak li xeyna day commencement li day commencement ñi ngi lay sant nak ñi ngi lay sant ci li nga ñu defal ci li nga ñu defal parce que dafa reuy ndax reuy na ndax tok ñew ne kay mo defal len nangam ñu ñew len ma defal len nangam ni matériel bu day ni indi matériel bu day ni dawal sot ak sa délégation ba ak sa délégation ba ci dëgg yalla ñu ngi la di sant wax dëgg yalla lu reuy la ci remercier ñu ngi lay remercier di fasiyene la japp di fasiyene la japp condition yi ñu ci condition yi ñu tax amuñu lu suñu koñ amuñu lu suñu koñ ak suñu doom yi fi nekk ak suñu jabar gi fi ne timit lo leen mëna jappalé lo loo leen mën a jàppale nga jàppale nga jàppale lu ko financement yi day génn financement yi day génn lépp day génn lépp day génn dégg rek lañ ci am non dañuy dégg rek kon nag kon nag wasalaam ya. gàtt am solo kon kon bu mbéri ñëwee su mbéri ñëwee ànd ak ñoom ànd ak ñoom indi ji teranga indi teranga ji kontaan dañ ciy bég kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax teranga ji am na solo teranga bi am na solo ndax ñun koñ bi rek la ñu am ndax koñ bi rek la ñu am koñ bi moom lu fi waay indi rek koñ bi lu fi waay indi ñun kontaan nañ ci ñun kontaan nañu ci ndax suñu koñ la sagal ndax suñu koñ la sagal da nekk na koñ boo xam ma sha Allah ku leen jàppale ñu jàppale la ma sha Allah ku leen jàppale ñu jàppale la ñu am fulla ñu am fayda ñu am fulla am fayda waaw boo leen yëgee nag ñu yëg la leen yëgee rek ñu yëg la kon mbéri dama maa ngi lay sant di la kon mbéri ñu ngi lay sant di la teranga ji ci teranga ah, teranga mom teranga mom suñu wala day doora ñew suñu wala ngi ñew def teranga waye def teranga waaw li day doora ñew rek li day ñew rek lu jot yomb lu jot yomb lo bëgg bëgg ta jotul du yomb lo bëgg ci jotul du yomb ma ngi sant ñepp ni sant goor di sant ñepp di ko ñaan nak mu jappalé ñu jappalé jigéen ñi mu jappalé jigéen ñi financement yi ci financement yi bëgg nañoo liggéey tam ñu moy bëgg nañoo liggéey tam ñu moy di jappalé suñu doom yi nak jappalé nak suñu doom yi xamni ñi ngi yor seen diplôme ñi ngi seen diplôme tëdd rek nañu def tëdd rek dina amuñu lu ñu def amuñu lu ñu def ta jabon mom ba jappalé doom rek jappalé ko jabon ba jappalé doom ja jappalé nga ko wa ma ngi ñaan yalla ci jamm daal ma ngi ñaan yalla ci jamm mu eggaleel ñu mébét yi mu eggaleel ñu mébét yi koñ baa ngi nii mbéy koñ baa ngi mbéy loo fi amul li ñuy wax rek la lo fi amul ci yow la wax rek la lo fi amul ci yow la jeeg ju ndaw jaangi fi jeeg ju ndaw jaangi fi xalé yaa ngi yu góor yaa góor yaa ngi fi waaw suñu doom dang ñoo fi nekk suñu doom dang ñu jël seen dem di xolam nag toog bëgg rek leen waa mbiri neexu leenoom waa mbiri neexu leenoom kon bëgg ko ana ñu ko bëgg maa ngi ana ñu ko bëgg maa ngi lay nuyu ak ñi nga di la sant di la di la wax ni mbéri bu li ñu indi teranga ji fekku fi ay nit ñu bari loo gis rek dafa am lu tax bu waa ji ñëwee tëgg ñu ne ko arrêté tëgg mi dafa am lu tax mbégte mënta ànd ak bànneex dañoo dëkk ànd ak sunu dëkkandoo bii mu dëkk ak ñun doon ci sunu koñ bi nag lu baree bari doomam wàññi ko ca Dakar ku ne dégg na information bi ñu rey ko ca Dakar kon tey bu du woon loolu tey ñi ñi ca demoon ñu ngi ni di doog agsi bu du woon loolu kon mbir dina fekk ñëpp dana fi fekk tëgg dana fekk way dana fekk taasu ndax lim ñu defal dafa reey xeebuñu ko ndax ku la bëggul wu la du jox alalam ñukay sant baax ma lay wax ni mbéri mi du tay man koñ bi sama garab gi modon sama wañu yaay ñu sant ko ci koñ bi moy garab gi moo sama wañu yaay modi di mbub me mais ma ma dem keur mbéri modu mbéri mi dafa wuy ji téléphone madu kan madu jabaram di ñew di ma woosi heure bu fa téléphone soné ñu né faat lañu wo moy bayyi soxlam yépp ñew wo ma téléphone boba kéro keur mbéri gi la gisé télé encre noir et blanc moko fi jëk am ci koñ bi ñaar bi kër mam fatima diop ñettal ba kër cialam bo ñom donc am ci koñ bi kon bam réussé du tay bu kuñuy wax réussou mbér no wul dembal du tay tay li dafa ñëw yok ci rek waye bu yag la ñu lay sant nak dila gërëm dila wax ni ñongi sa ginaaw ci lu bare bare bare ak lu manti doon rek ñun ku ñu safo ñu safalo ku nu faalin faale ku nu faale faale wul yalla def na ko ci askanu yépp nak ngay suñu mag di suñu lepp ci ñun kon lodi dikk bëgg ko ci koñ bi waru laa jafe kon lay ñaanal gudd fan ak wér ak sutura ji la yàlla joxoon yàlla na la gën a muur maanaam sutura ba nga li nga def. yàlla ma ñëw parce que koñ bi sama koñ la bu may ñëw ci koñ bi 12 ans la amoon donc ba nage ni maa ci koñ bi euh, mbéris la geste bu nga def vraiment mun nañ la jox félicitation mais man sama walu bop sama digante ak yow duma la né félicitation parce que mbéri amna kuko wax fi mbéri ci koñ bi la juddo fi koñ bi la bok mbéri kër ma ngi ni mbéri wa koñ bi jox nañ la lu nga bëgg bu amul nga ne ma amul man ak mbéri ak kenen ak kenen ñi ñoo fi former AFP mu ngi ni bo ñi génnee AFP dem PDS mbéri mo ñoo ci man mu ne ma kaaji dem ko man ma des AFP ñom ñi dem donc man boo se manela, ne félicitation mais du malane félicitation parce que a ñi politique dañuy toll fu nga xam ne boo fa tollee da ngay xëcc jëmale sa kër ñële ñoom dañuy xëcc jëmale seen donc yow war nga euh, xëcc jëmale sa sa kër. seen lii nag moo fooru nag seen lii moo waxal ma dégg loo wax dama di leen di leen di leen jox seen di leen jox wàccuwaay ku ne fekk naa la fa nga toog ku ne fekk ziar la ziar la ballu di nuyu di nuyu nag président di ko ziar di ko baalu ak di ko balu ak di ko kontaan trop ci moom di kontaan lool ci mbéri ndax bañuy ànd ak moom ndax bañuy ànd ak mbéri ba Moustapha Niass daan àndal booba Moustapha Niass lay àndal di ñëw kër Marème Top di ñëw kër Marème Top maa moom ak Awa Diop ak Sarax mi maa moom ak Awa Diop ak Sarax mi ñuy ànd ak moom ñuy ànd ak mbéri yàgg na de lu yàgg la ba mbéri ba mu bàyyi Moustapha Niass ba mu bàyyi Moustapha Niass boo Macky Sall xewul de booba Macky xewagul dedet dedet bobu sax na dafa ne ci ablaye wad bobu makke nga ci ministère ablaye wad ñuy ki ñuy ñuy pe bobu dafa gënul pi de waaw waaw ba yag mom moom mom moom Moustapha bam yag mu gën appel génn waaw dem sa Macky Sall. ñew appel indi fi Macky Sall. ñu and ak mom ñu and ak mbéri. ñu nak li ñuy jooy suñu koñ. kon non la ñuy joy suñu koñ. moy li ñuy wax rek. moy li ñuy wax. moom yàgg nañu and ak. xam na ci and ak mbéri xam nañu mbéri mbéri xam nañu. may na fi téré ba may nga na fi téré ba may nga fi ñaari saaku ciép may nga fi ñaari saaku ciép waaw kër gi ngeen fekkoon waaw ceeb boobee ceeb boobee sarax yàlla du am moo ko jëndoon sarax yàlla ko jëndoon yëpp ko ci benn dëj ñu ko ci mbootaay gi ñu yëpp ko ci mbootaay gi ñu yàgg nañoo ànd ak yow ñun am waye liko ñu am ñun amuñu ko ñun amuñu ko kër señ tan jeex la santial lañ kër señ tan gëdi santial bo la teelu nga xandaal ba sa xol sedd bo fay dem da nga xandaal ba sa xol ci teelu yu neex ci teelu yu neex mbubeen amuko mbubeen amul dara te ñun ñoo jitu ñoña te ñoo jitu ñoñu amuñu assainissement amuñu assainissement amna lu at yu bari bari amna at yu bari ñu laaj ñu fi xaaliss ku ne ku ne xaaliss ñu laaj ñu ku ne xaaliss ak sa facture bu mujj ak sa facture bu mujj assainissement pour assainissement koñ bepp joxe won bepp joxe ba ñëwé gas ba ñëw ba ñëw njang gas ba ñëw njang lañu am njang la yam batay amuñu ko batay tay yek siwnu mu leen poos nga di balako bu poos yaangi ci kër yi balako buuj mbalit ma nga ne mbalit ma nga ne ma ngay balako bu di balako bu lu ci yeen wu dees bo setti daru fi fay ne ñu fay saret kon nak modi mer kon modi mer wutal ñu tali wutal ñu gadram wutal ñu assainissement wutal ñu auto mbalit wutal ñu auto mbalit ñi def so suñu morom ñu melni ñep di ca kas ca kas di ca kas ca kas lo lañ bëgg lo lañ bëgg lo bëgg fi ñu defal la kena ba lo bëgg fi ñu def ah ba koñ bi lool mo ñu ñor wa koñ bépp and na dog yow li ñu ñor wa salaam alaikum mbokk yi mbokk yi sama jigeen nga niro ma ngi leen di nuyu yeen ñep ne mi ngi ñuy nuyu ñun ñep ci centre ak centre ci tour ak centre di ci jital sama nijaay mbéri sil di ci jital nijaay mbéri sil ak ñi mu andal ak ñi am andal ñep di ci ak samay dëkk ak samay dëkk ak samay bokk ak sama bokk yépp di xamal ne len di len xamal ne sunu xol sedd na sunu xol sedd na guy ci teraange ji mu fi indi teraange ji fi mbëri indi man da dama wax ne sama dëkk la am man da dama wax ni say dëkk la am waye bama amé sama samay dëkk waaye ba ma amee dëkk sama nijaay mi lu mu fi indi ma su contane sama nijaay mbëri lu mu fi indi ma bég ndax su fi tegee dara tay ndax su fi tegee dara mel na sama yaay ko fi teg mel na sama yaay ciara ko fi teg ndax démb la won ndax mo ciara sama yaay demb la samedi ak dimanche lañ samedi ak dimanche la bis doxu ci dara doxu ci dara doxu ci ma di ko ñaanal may ñaanal mbéri yàlla àggale ko fi mu bëgg a àgg. fi mu bëgg a àgg yàlla na ko fa yàlla àggale. nijaay mberi. nijaay mberi. ñi ngi lay ñaan. ñi ngi lay ñaan. nga jàppale nu. nga wah nu. ci lii la wax. ci la wax li ñu fi sama morom yi jaar fi sama morom yi aw fofu lay jaar fofu rek lay jaar nga jàppale nu nga jàppale nu ñu jàppale la ñu jàppale la soo koo jàppalewul koo jàppalewul du la jàppale du la jàppale ka ngay jàppale ka ngay jàppale mu de la ka nga wul ka la jàppalewul mu bàyyi la mu bàyyi la am na ñoo xam ne boo leen jàppalewul am na ñoo xam boo leen jàppalewul ñu japp la ñu japp la boo leen jàppalewul boo leen wul ñu japp la ñu japp la kon nak sama sañoon kon sama sañoon lepp lo xamne fi euh, dekk ba koy am lepp lu dekk ba am ak arrondissement yi ak arrondissement yi nga defal ni ko ci mbubé nga def ko ci mbubé ndax sunu sak la ndax sunu sag la sa sag sa sag ndax fi nga dëkk ndax fi nga dëkk fi nga juddoo fi nga juddoo fi nga yaroo fi nga yaroo nak yow ku ne mën naa wuti feneen ko ku ne mën naa wuti feneen yóbbu feneen yóbbu feneen mu niil mu niil ba mu des yow ba mu des yow bu lii bu fi lii jóge woon bu fi lii jóge woon loo fi indi ba ko fi loo fi indi ba ko fi fi ngay nekk fi lay nekk yaag ñun yaag ñun ba àdduna tukki ba àdduna tukki loolu nag laa amal ci lu may wax ndax mënuma guddal waaye kontaan naa sama xol sedd na guddi na sama xol sedd na maa ngi leen di nuyu di leen sant. maa ngi nuyu mbooloo mi di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp seen teewaay di sant tonton mi di kontaan nag si lii mu indi. ndax li mu reyna torop ci ñun neño gi reyna ci ñun wa reyna torop ci ñun reyna torop ci ñun ndax ku ñew yar sa ni ndax ku ñew sa ni dama koy jox ah da ngay mëna content rek ngay def content kep ngay mëna def ak gëreem ko ak gëreem ko ndax amuñu mbéri mi ndax amuñu nun lu mbéri ñu dëkk ak mom ci koñ ñu dëkk ak mbéri ci koñ bi bu woté ñu wuy ci ko su woté ñu wuy ci ko fu ñu wo rek dem nañ wuy fu mu ñu wo dem nañ wuy ko kon nak comme sama natango yi comme liko sama natango yi waxé non rek la koy wax non kep la koy waxé wa liñ bëgg dal moy liñ bëgg rek moy assainissement yi ñew assainissement yi ñew ah auto mbalit yi ñew auto mbalit yi ñew talibi tamit xamna mu mun ko amu jappal ñu talibi xamna munu ko ko way man na ci japp bu baax ndax jéga na président ndax ku jéga Macky Sall la lool lool jaay la la fa ni céré lool rek lañ bëgg lool rek lañu bëgg jappal suñu xalé yu goor yi jappal suñu gëna yu goor yi ndax bëgg nañu liggéey ak jéeg ndax bëgg nañu liggéey ak jéeg ndaw ji projet yi ak financement yi projet ak financement yi lool daal lañ bëgg li rek lañu bëgg man nak wax man da ma ngi ci mom torop bëgg nañu ci lool di sant ñepp di gërëm ñepp jëm bismillahi rahmani rahim laa xawla wala quwata illa billah maa ngi nuyu ñëpp nee mi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa koñ bi di leen sant di gërëm waa koñ bi di leen sant ndax ñoom nit leen ñoo xamne ne nit ñu am pastef ndax wa koñ bi nit ñu pastef lañ ñu bëgg seen koñ ñu bëgg seen koñ goor ñi ñu am fulla lañ goor ñu am fulla jigeen ñi am nañu fayda jigeen ñi am nañu fayda suñu doom yi kenn du ñoom mbéri ñu ngi lay nuyu président mbéri ñu ngi lay nuyu yow yaakaar naa xam nga ñu yàgg na depuis 2012 yow xam nga ñu yàgg na nu depuis depuis 2012 ñoo yow coalition bi bi mu amee bi coalition bi amee defal naa la fii meeting bu rëy. defal digal naa la fii meeting bu rëy. yaakaar naa fàtte. yaakaar naa fàtte woon. nga ànd ak Adja Aminata Mbengue Ndiaye. nga ànd ak Aminata Mbengue ne xam na ne. ku ne wo suñuy car wo suñuy car suñuy village natal ñew suñuy village natal ñew def seeni car def seeni car ñu and dem voter ñu and dem voter ngeen gagné ngeen gagné ngani ñu suma suñu gagné inshallah bu makk Sall gagné su makk Sall gagné inshallah fi dina ci def ay lampe ba mu leer ba nga pousso fi lampe ba bu pousso wadé di ngeen ko for di ngeen ko mëna for ci ko waxon ci ko waxon président mais kérok bi ngeen gagné way bi ngeen gagné ñu contant ñu bëgg dem and ak yeen ci dem ci bile nga ñew di wër koñ bi nga ñew wër koñ bi fi lan taxaw yor suñu bol ak suñu bagar taxaw yor suñu bol ak suñu bagar ba nga ne nga jatt rombu ni ba nga ñew nga jatt rombu muy déception ci ñun muy déception ci ñun waaw da am ak gaynde gaynde ku jigen ak na wax ku gor ga mais téwul baba ak légui mais téwul baba ak légui ku na ñew na ci koñ bi ku na ñew na ci koñ bi man jappalé na fi mamadou mamour diallo man jappalé na fi mamour diallo bi Mohamed Dione di ñew fi bi Mohamed Dione di ñew ministre forte délégation la andal lu mat 508 lu mat 508 ak village comme d'habitude village comme d'habitude ñu dem wuyu ko ñu dem wuyu ko mu ñew fi ñett yoon mu ñew fi ñett yoon lam ñu dig yep ci dara lam ñu dig defu ci tous fi ma tok jogatuma fi ma tok jogatuma ba fi may wax ak yow li wax ci télé la koy wax may wax li wax ci télé la koy wax bëgg na delu si bëgg na delu si mais mayu ñu ko buntu bu delu si mayu ñu buntu bu delu si kon mbéri kon mbéri yow mi dëkk ci koñ bi yow mi dëkk ci koñ bi am ci koñ bi parole am ci koñ bi parole ba noppi bokk ak ñun ba noppi nak ngay sunu darat jëlër lu mëno fa dëkk ta bokk man jëlër lu mëno fa dëkk ta bokk ñu man ndeer la bok ndeer la bok sama yaay ndeer la san sama yaay kon xam nga fi say mbokk do nga fi nek say mbokk rek fi nek yow fi kenn waru fi am parole yow fi kenn waru fi am parole mais loolu ci yow lay nek mais loolu ci yow lay nek ci yow la dess ci yow la dess da nga ñuy defal li ñu bëgg da nga ñuy defal li ñu bëgg ñu defal la li nga bëgg ñu defal la li nga bëgg wa ndax man na nek nak man lu mëna nek la lu mëna nek la la nek la suñ doom yi suñu doom yi ay ay ay ya rek fi ne ay ya rek ñu jang ba para yor seen diplôme ay yor licence rek si ño fi nek ay diplômé té kenn amu ci liggéey té kenn amu ci liggéey muy goor muy jigen ñu goor ñu jigen mais gëna luñu way gëna ñu bralo nak gëna moy dox ci dëkk bi bralo gëna moy dox ci dëkk yow ya fi suñu bralo bralon suñu bralo yow war nga yow war nga ah wa yow ay ay premier ci jang ak brak bi ci walu ci liñ la jotté denk ci liñ la jotté denk ci nga mëna def lu baax ci nga mëna def lu baax yow liñu la denk yow mbéri liñ la denk war nga ci mëna xol ci xalé yi kenn war nga ci mëna xol ci xalé yi kenn ku ci ne kenn ku ci ne lamu yellol lamu yellol du nit ñepp de ndax xalan ko daju suuf ñepp ndax xalan ko daju mais au moins su dé ñaar wala ñet au moins bi dé ñaari gore wala ñet ñu xamné def nga ben effort ñu xamné def nga ben effort du deug du deug assainissement bék yooyu duma ci dellu ci ndax loolu moom ku nekk xam na wax na Madou Kouna Mbodj Madou Kouna Mbodj bo waxtane ak mom dinañ la dem na ba kërëm bo waxtane ak mom dinañ dem na kërëm ne ko ne ko auto mbalit bi ñew ne ko auto bi ñew di yam jang di yam jang du yoon du yoon jaralon na ma sol sama dal nak dem ba ci monsieur le maire jaralon na ma sol sama dal dem ba ci monsieur le maire xamna fi may jaar xamna fi may jaar ndax dañ ko fay jël tek ko muy chef de quartier ndax dañ ko fay jël tek ko muy chef de quartier chef de quartier nak day tëdd ñaxana chef de quartier day tëdd ñaxana yamale ñepp yamale ñepp mais auto bi ñang la yam way auto bi ñang la yam assainissement yi ñang la yam assainissement bi yam jam mais nak wa mbubé ngeen am jom lool way wa mbuben bi ñu am jom xaruñu kenn ci dara xaruñu kenn ci dara ma ñewuñu kenn nak ma ñewuñu kenn waaw alhamdulillah dootuma guddal dootuma guddal lima bëgg rek moy mbéri nga bayyi ñu xel lima bëgg dal mbéri bayyi ñu yow jox nga ma sa numéro xam nga jox nga ma sa numéro malay wo nga may wo malay wo nga may wo ñu am waxtane ñu am waxtane mais jusqu'à présent ba légui amul suite amul suite lol nak du tax and neex lolou neexul lu and su fekke election dafa ñew su fekke election da ñew ñu gis leen ñu gis leen lu ngeen ñu jox dañ koy jël lu ngeen jox ñu jël ko té du té ñu xam fi ñi tek suñu tank mais so ñu wone ngor way bo ñu wone ngor ndax yow ngor nga doon ndax yow da nga don ngor ngor gi nga doonu nak ngor gi nga doon bu ko yobbu ci allars bu ko bu ko yobbu ci allarsi commencer mbay mi ci sa tank commencer mbay mi ci tank soko defé soko defé lo bëgg diñ ko am lo bëgg ko so laaje ministère sax place gis naa ko ci daraje cheikh na ahmad tijani ay gor do nga fi nek te ay kilifa nak lañu am ndax ñun ñep suñu ginaaw borom kër lan tank ginaaw kër yi and nak non dede dama ni ñun jigen ñi ñun jigen dañoo tanku ci suñu ginaaw borom kër tanku ci suñu ginaaw borom kër suñu doom yi am kilifa suñu doom am kilifa lu suñu borom kër yi wax lan wax lu suñu borom kër yi wax lan bo defé liñ la wax bo defé liñ la wax yaakar dañ la dégg ci leneen lu dul li inshallah yaakar na dañ la dégg ci leneen jërëjëf wa salam na ngeen kenn ku nek ci turam ak santam di wax ni sama xol sedna ci kaddu yi ma fi deg kaddu yo xamantene yu dugg sama bir xol la parce que yeen dama dekk ak yeen bu gen nawe ma naw wallahi ñu bok ben mam hmm. bima joge di politique yen ñep ngeen takku jàppale ma parce que li tax lolou moy jamono joji bima ma di wax ak yeen da nga ma ni nit mbokam te ñun yow lañu am te and na yow and bu rafet ci koñ bi ci biñu nekké France ma am ak ñom relation yu am solo amna ko fi wax légui ni buñ daan wuy ci téléphone jamono yoyu téléphone fi yépp sama kër mo fi am téléphone. deug la dé bu nu téléphoner France boobu da ngay joxé rendez vous ni. etage yaangi fi keur go gis Dakar wala fenen yu ko dàq mi ngi fi te lu ko waral xalé am jom rek ño andi lepp kon tàccu len lolou ñu kontaan ci bu baaxa baaxa baax dom baax jom ci yeen nak ba legi mi ngi fi jom jooju nek ci yeen mo nek ci man ndax maam ji dañ ko bok damay wax kérok bu fi ñëwé ci xalé yi di andi le jeu de maye ak ma len yaay mbay sama bajam mom xamna lubari lu bari ci mbokk yi wax deug yalla damay ñew kër ga daf may wax ma ni nga demé dëkk bi ah mu rafet sama yaay it yàqu ci dara wax ma ni ma demé ak yeen sarax mi sama kila sama sama dom bàjjan la mo jité mbotay gi sama no sama dom ndey la waye suma nexet jamu, wa waaw ndey gi dama koy tek fele tey nag damay ci <laughs> si wa tay damay jaamu ci donc ma contane kon samay mbokk la fek bon di wax ni bu nuyo sarax bu baakha baakha baax ci nimu mbotay gi and ak yeen mu rafet di nuyu maram top nga xamante ni ko waxe mom ba and yagna ndaysan mu gore rek and ak man xolul dara ah di nuyu cara sar, caara degna sa kaddu sa kaddu neexna ma torom nak wax dëgg yàlla li nga fi wax dafa am solo moo may wan ni yéen bokk leen ak politicien wala politiciens yi fekk léegi-léegi ci yenn gox yi ndax yéen kenn du fi wax sa mbiru bopp mbiru koñ bi rek bu ma leen toogee déglu leen déglu leen baax seen mbiru koñ bi rek ngeen di wax mbiru mbalit mbiru mbiru fi fi Macky Sall 2010 ma langal ko fi yeen ñepp ngeen wuysim man leen dama bëgg ngeen jappalé Macky Sall bis bu amé ndam inshallah tali dana fi ñew lampi yi dana fi ñew man ma leen ko waxon comme ni ngeen mako fatalé kon nak tay dina ci tontu ndax bobu ba légui ma ngi nopi rek bi Macky ñewé ñoo fi conseil des ministres décentralisés di ñu 250 mm-hmm. milliards 250 milliards yoyu du won Louga rek ci région bi la waaye Louga bénéficié na ci lu ngeen fi gis mu leer Macky Sall tali yu ngeen fi gis Macky Sall assainissement nak dafa nekk loo xam ne da ngay jël ay milliards gas ko suul du feeñ waaye lépp Macky Sall ndax man suis député à l' assemblée nationale kayit yëpp a nga man lii may wax it képp ko ko weddi ma andi la kayit yi teg. loolu am lu ni fàng la. dama ci dul wax nag waaye comme da ngeen te dëkk ci koñ bi ngeen ni ma te légui day dem ba da ngeen ma da ngeen ma wax ni ma yaa ngi tali te indi woo fi tali yaa ngi gis lamp yi indi fi lamp yàlla dafa def man du ma maire dëkk bi man président conseil départemental la fukki commune ak juróom-ñaar moo nekk sama ndodd mi fu ne ma war faa def dara bu fekkoonte de damaa nekk maire Louga maire Louga rek laay doon sama dëkk rek laay waaye damaa nekk président conseil départemental lu ci bari bu dikkee day jaar ca mairie ba waaye mairie beet waroon nañ maa sagal xamni bima fi andi Macky Sall maa ngi moom dong la won ba bu dara ñëwee légui ñu ma kat wa mbéri li da ñëw na sa konja nangam waye gis na ni ci côté bobu nonu ngeen gisé ni dañu na xex ci côté bobu mayit non la ko jappé ndax gis na ni lepp lo xam dafa bok ci njang mbooj bok ci mbuubeen gisaguñ dara lool nak nim leen metté franchement non la mu metté tay mu wax ko bisa ngi ñëw nag yàggatul danaa li fi def point de presse gënël leen lepp li bis boo ko fi Macky Sall defee bi ko fi joxé duma ma dëkk bi nak ma ngi ci djéggalu mais à partir de maintenant dina and ak yeen ci combat bi ndax boulevard bi nak tali dafa wara jaar mani ah. boulevard bu rafet bi yoon yu sebagai anusia Al-Mangan Anasi Al-Mangan Anasi Al-Mangan Président Presiden le Al-Mangan Mangan Mangan dikoy serigne cheikh mbacke gay fatma mangan nga joxal ma xalé yi li desson ci lima len digon president ne mangan nga joxal ma xalé yi li desson ci lima len digon dana continuer aussi di suivre dana continuer aussi di suivre lepp luñu wara def lepp luñu wara def dañ ko def dañ ko def ndax fi sama koñ la ndax fi sama koñ la merci mangan merci mangan tacc la lool way mani mangi nuyu fatigas président gi wax dégg naa li amuk bokk moom dañoo amuk bokk te lim wax lépp noonu la demee lim wax lépp noonu la demee ngeen kon man sama kër laa ñëw ngeen xam sama kër laa ñëw bi leen ne dama fiy ñëw bi ma leen dama fiy ñëw ñaari fan yi la ñaari fan yi la li tax sax ñu ko li tax ñu ko bëgg na buma waxé bëgg na suma waxé tant que defuma lolu tank defuma la wax dafa mel dañ may jam ay rabb day mel dañ may jam ay te bo waxe mu deñ te bo waxe mu deñ buguma lolu man day buguma lolu bi ngeen yone kër ga bi ngeen yónnee kër ga temps bi bi te semaine bi am dem te semaine bi am na fu dem man leen kon tey man leen kon tey ñaari fan yi dinaa fi ñëw ñaari fan yi fi bu dañu bëgg lu bu bëgg lu man fu may dem man fu dem sonorisation may top sonorisation may top ay lumière may top ay lumière may top ay garde corps may top ay garde corps may top way mais boy ñew sa kër nak way boy ñew sa kër mais jaruko ma soxla wul lool lepp nak sa kër nga ñew ba paré ba paré sunu sunu sunu jigen bi di anta badian sunu jigen bi di anta badian am luñu dal ci bir koñ bi am luñu dal ci bir koñ bi sunu jarbaat sunu jarbaat di dox di dox nit dem ko paaka mu gaañ ci ndakaaru nit dem ko paaka mu gaañ ci ndakaaru tay di sarax ci tay di sarax dañu munta baña andi li rek dañu munta baña andi li waye kon dañ koy waaye kon dañ koy ajaat ba ben yon ba benen jamono waye dañ kon buñ fi def dara waye dañ kon buñu yëngu nañ ko oyofal nañ ko oyofal andi ko tek ko sen indi ko tek ko sen loxo mo waral tay ñu bëgg mo waral tay ñu dikk ni voilà lool leer na di nuyu awa job di nuyu awa job sama jigenu bob. sama jigenu bob bi ku bëgg mbéri sil ku bëgg mbéri sil mi ngi may jàppale mi ngi may jàppale fi ci koñ bi fii ci koñ bi yàgg na yàgg na ëpp na ñaar fukki ëpp na ñaar mi ngi may jàppale yore waay mi ngi may jàppale yore waay mi ngi may jàppale jajji mi ngi may jàppale ci jajji fu mu ngi fa yóbbu fu mi ngi ma ba foofu yëpp mbéri see la wax ba foofu fépp mbéri la ñu wax comme li nga xamante ne comme li nga xam li màggat konaate wax li màggat konaate wax ma bokk ak yéen ma bokk ak yéen mu ma ni yéen bu ngeen may mu ma ni yéen bu ngeen may commune daf may commune damay département bi daf may woteel département bi damay woteel ndax da ngeen a yaatu ginnaaw macha allah ndax yaatu ngeen ginnaaw macha allah su ngeen joxe ndigal su ngeen joxe ndigal ñu def ko ñu def ko kon nag kon nag li nga wax li nga wax dama ci kontaan dama cee bég kontaan ci nag kontaan ci te xam kon te xam kon politique indiwuma fi politique indiwuma fi tey tey politique ini fi politique andiwuma waaye li nga wax nii waaye li nga wax nii wane na ni wane na ni gagné naa département gagné naa département bi ba noppi ndax yéen yéenay département ndax yéen yéenay département bi donc léegi donc léegi bu ma leen santee gërëm leen su ma leen santee gërëm mbub xalifa mbub sama xarit sama doomu ndey sama dua ndey ngeen tàccu ma ko baax tàccu leen ma xalifa bu baax baax baax baax nit ku nango sonn khalifa nit ku nango sonn la nit ku am jom nit ku am jom nit ku beug lu baax nit ku beug lu baax ma xam ko bu yag nak ma xam khalifa bu yag waye gisoko ci dara waye gisoko ci dara jaamu yalla jaamu yalla liggey liggeyam liggey liggeyam dundal njabotam dundal njabotam ci loolu lañ ko xamé ci loolu lañ ko xamé jere jërëjëf ak cheikh mbub momu ak cheikh ak cheikh cheikh naa si yow may nuyu cheikh president ne dana ci ñew muy nuyu may nuyu muy nuyu sama frère sama frère pap gas luy safano luy safano lo xamni lumay nakari la lo xamni lumay nakari la tok ñun pap gas lim lay waxal ci lu way damay tok ñaan pap gas lim wax ci lu bax ci yow yeen ko wax xeyna setan nañ len ci li ngeen wax te yeen ko wax ne ngeen gusul len auto mbalit gusul len auto mbalit gusul len assainissement gusul len assainissement son ngeen son ngeen te ci man ngeen ko yaakar te ci président mbéri ngeen ko yaakar kon nak désormais kon désormais yene ngi may jappale nam yene ngi may jappale nam mais dama bëgg ngeen gën ma jappale way dama bëgg ngeen gën ma jappale ngeen gën ma puus ngeen gën ma puus fek dewen fek dewen ñu xol koñ bi ba ñu xol koñ bi ba ndax dana comme déet ndax dana soppé comme déet garanti la dama wax nak lo xam dama bëgg ngeen japp ko dama wax lo xam dama bëgg ngeen japp ko buñu ñu fek dewen buñu bu fek dewen koñ bi continuer melni koñ bi continuer melni na ngeen ma bàyyi na ngeen ma ba hmm. luma man lepp luma man danaa ko jeli danaa ko jeli andiko indiko assainissement bi wax ngeen ko assainissement bi wax ngeen ko dama bëgg yeen ñi nga xam da ngeen fay lepp dama bëgg yeen ñi fay lepp te andi luñ leen seeni assainissement. tey di leen leen seen i assainissement. photocopier leen ma yëpp jox ma ko. photocopie leen yëpp jox ma. ma dem ca assemblée. ma dem assemblée. wax ak ña ma war a waxal. wax ak ña ma war a waxal. dóor ci taabal ji. dóor ci taabal ji assainissement bi ñëw. assainissement bi ñëw. maa ngi leen di xaar ci loolu nag. loolu la wax de. maa ngi leen di xaar. maa ngi leen di xaar. dimbali leen ma ngeen defal ma loolu. dimbali leen ma ngeen defal ma loolu. ndax Macky Sall. ndax Macky Sall bu sañoon bu sañoon ngeen am lépp ngeen am lépp libéré na dëkk bi libéré na dëkk bi indi na milliards yi indi na milliards yi indi na lépp indi na lépp waaye nag léeg-léegi waaye léeg-léegi ay parparloo ay parparloo mooy yàq yu bari mooy yàq yu bare bari koñ bu mel koñ bu mel nii waroon na am assainissement yàgg bu yàgg yàgg yàgg franchement franchement parler yéen ngi fay impôt yéen ngi fay l'impôt yéen ngi def leen war lépp yéen ngi def li leen war lépp kon nag li ci des kon li ci des ñun politiciens yi ñun politiciens yi ñun ñoo leen deseel njukkal ñun leen deseel njukkal ndax jàppale ngeen Macky Sall jàppale ngeen Macky woteel ngeen ko premier tour 2012 2012 booba metti na booba metti na boobu man rek maa fi nekkoon booba man képp dong kott maa fi newoon ma ànd ak yéen ma ànd ak yéen ba ngeen fal Macky Sall ba ngeen fal président Macky mairie waaye bis naka tey nag waaye bis tay. tey dootuma nangu dootuma nangu ñu leen di léser ñu leen di léser ngeen war a am cër ngeen war a am cër ñu bañ leen ko jox ñu bañ leen ko jox dinaa xeex loolu dinaa xeex loolu te xam ngeen ni ñun te xam ngeen ni ñun jëleeru si la jëleeru si la ak mbuubeen ak mbuubeen ay xeexkat lañu ay xeexkat lañu ay bañkat lañu ay bañkat lañu dinaa ànd ak yéen dinaa ànd ak yéen ci xeex bi ñu xeex ci xeex bi kon nag kon nag lii ma andi nii lii ma indi nii Bamako waré indi yagna Bamako ba fi waree indi yagna na. ba ko digé légui ëpp na 4 mois 5 mois. ba ma ko diggee ëpp na 4 mois 5 mois. ma teg ko foofu rek. ma teg ko foofu. yàkkamti won ko indi. yàkkamti woon ko indi. kon nak tay indi naa ko. kon nak tay indi naa ko mi ngi. machine wal la. machine wal. machine soq. machine soq. Dana ci légui Dana ci légui non légui Légui Fani yii dinaa jox jigéen ñi ñaar fukki junni. fan yii jox jigéen ñi ñaar fukki junni. ngeen xëcc ci courant. ngeen xëc ci courant. commencé ci commencé di wal ak sok koñ be ko mom nak yefi koñ bi la nak mbotay ge ko mom mbotay ge ko mom amul ki mo and ak mbéri ci la amul ki and ak mbéri ba ki andut ak mbéri ba ki andul ak mbéri Macky daf ñu ni nañu liggéeyal askan bi nañu liggéeyal askan bi képp ko xamni ci koñ bi nga dëkk képp ku dëkk ci koñ bi da ngeen yor mbootaay gi da ngeen yor mbootaay yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi yéen ko moom yéen ko moom bu ngeen ko jëlee nag boole ko ak seen i natt bu ngeen ko jëlee boole ak seen i natt ak yéen ak yeneen ak seen yeneen ak yeneen ak yi may waaj indiwaat ak yi may waaj indiwaat léegi liggéey am léegi liggéey am léegi léegi nag <laughs> affaire bi moom la de maye ay dix mille ak maye ak maye yooyu. léegi léegi nag. bu ñu indee ba pare. su ñu matériel bi ba pare. ba mu commencé liggéey. ba matériel bi commencé liggéey. dinaa leen indil. danaa leen indil. machine simple. machine simple. machine buy machine daamina. machine daamina buy ñëw. ak xawma lan am ñetti machine la daal ñetti machine la daal danaa ko indi danaa ko indi tegaat ko ci mbootaay gi teg ko ci mbootaay ngeen ubbi seen atelier ngeen ubbi seen atelier xale di si jàng métier xale yi jàng métier ba pare ngeen ciy liggéey ba pare ngeen ciy liggéey bu tabaski jotee bu tabaski jotee bu korite jotee bu korite jotee ngeen teg ko ci koñ bi ngeen teg ko ci koñ bi ñawal xale yi ñawal xale yi ñawal jigéen ñi ñawal jigéen ñi ngeen def ci kees ngeen def ci kees liñ fiy séddale nag bari na liñ fiy séddale nag bari na mani liñ fi séddale bari na li ni fi séddale bari na waaye jom ji waaye jom ji tax na ba lu ñuy séddale tax na ba lu ñuy séddale yéen du ngeen ñëw yéen du ngeen ñëw waaye dinaa fexe ba lu may séddaleeti waaye dinaa fexe ba lépp lu may séddaleeti danaa ko jël danaa ko jël andil mbuubeen seen wal. andil mbuubeen seen wal. mbootaay gi jël ko mbootaay gi jël ko xool nu koy doxalee xool nu koy organiser bala ma tej kaddu gi amna delegation ma andal RFI lim nako légui ne amna delegation bu ma andal RFI lim nako légui waye mi lim Cheikh Diop waye mi lim Cheikh Diop ak sama wa koñ bi ak sama wa koñ bi ñom ñep ñom day nday ak kan ñom day nday Awa Diop ak ñom Awa Diop ak ñom Binta ñom ñep ñi ngi ni ñom ñep ñi ngi ni bëgg na ngeen gëna dugulante ak ñom bëgg na ngeen gëna dugulante ak ñom yu bari dana xew yu bari bari dana xew ñu yëg ko ñu yëg ko ma bëgg ñuy ñëw di leen koy jotali ma bëgg ñuy ñëw nag di leen koy jotali awa na ngeen def noonu awa na ngeen di def noonu voilà maram top na ngeen def noonu maram top na ngeen di def noonu ngeen jël jigéen ñi ngeen ànd ak ñoom ngeen jël jigéen ñi ngeen doon benn di ànd lépp gën a yéwén lépp gën a yéwén li ci des mooy léegi li ci des mooy Maguette Konaté Maguette Konaté rafetlu naa sa kaddu foofu lay tëjee rafetlu naa sa kaddu foofu lay tëjee dengan ma jappelé dengan ma jappelé Macky Sall falu Macky Sall man rek ma fi nekkon ci leader ci booba man dong ko rek ma fi nekkon ci leader franchement suma ma ñëwee di jubilé su ma di jubilé ànd ko yéen and ak yeen ngeen tok contane di ma xaar ngeen tok contane di ma ma ñëw jaaruma fi ma ñëw jaaruma fi maa ngi ciy jéggalu bu baax. lolou maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax a sama erreur la. sama erreur la. reconnaître naa ko dootuma dal. lolou dootuma dal mukk. te lolou nak te lolou nak bu yëpp jàllee. bu yëpp jàllee. bañu ñu suñu jam ba ñu amaat suñu jam daanu waxtaan. daañu waxtaan. ma xol yeen lan ngeen bëgg. ma xol yeen lan ngeen bëgg. ñu organiser nak ci koñ bi. ñu organiser ci koñ bi. ma fay lepp ma fay lepp ñu bokk kontaan. ñu bokk bëkk amna leni leen wax magat am na leneen màggal Nega loo fi wax ne nga xale yi ay diplômé ñoo fi ne xale yi yaa ay diplômé ñoo fi nga ni ma am na lu ñu waxoon nga ne am na lu ñu waxoon te booba léegi déggoo ma lu nga wax te booba léegi déggoo ma <laughs> yàlla def na ana sama jarbaat ana sama jarbat sama jarbat foo nekk sama jarbat ana kaay kaay kaay kaay sa jarbaat a ngi nii jàng na ba léegi am lu mu xëy. sama jarbaat fa nekk lu tax nekkoo fenn. lan nga jàngati. agriculture. xam nga yow erreur dafa am waaye yow ba nga waree liggéey yàgg na ndax li jaar sama loxo bi jëm ci wàllu agriculture bari na waaye yéen nag. aw ma seen fay ay sebe aw ma seen fay maa ngi leen maa ngi nekk seen ngi seen tey li am ci koñ bi li am ci koñ bi match bi passé bi passé yéen ak barak yéen ak barak nekkuma ci dëkk bi neewuma ci dëkk bi mais maa ngi leen doon suivre waaye maa ngi leen doon suivre ci ni ngeen ko ci ni ngeen match bi xeex amu fa amul Kulo amul xuloo amul Jamu. jàmm ngeen pare ngeen pare lëngonte lëngonte wax dëgg yàlla fair play mbokk looloo dig bok ñun kontaan nañ ci bu baax dégg naa ci bu baax loolu na sax na continuer loolu na sax a sax te continuer ndax yéen a bokk lépp yéen a bokk lépp li ci des mooy li ci des mooy bi nga xamantene football ngeen ba paré bi ngeen footballé ba paré avant ngeen di football avant ngeen di football ñu bare ngi titon ñu bare ngi titon ndax dama tok wa odeka woma dama tok wa odeka woma ni ma dañu am jeu mi wara ñew ni ma dama am jeu wara ñew dafa am wara loger dafa am fuñ leen wara loger dama bëgg ngeen pour ma loger leen dama bëgg mbéri nga loger jeu mi ma leen lu xew ma ne lu xew ñun ma joko ak brak ñoy football ñun joko ak brak ñoy football dama gis fan yoy dama gis fan yoy yep di am match di am jeu amul jeu amul waye da ngeen ñoo sagal waye ngeen sagal lu ni mi ñëwé ni sémi ñëwé non la ñibé wat non la ñu ñibé ak yow fi tan ngeen kon na ci lool ngeen kon na ci lool ndax daw bi xex bi amé daw bi xex bi amé nelawu len wa barak nelawuñu barak nelawuñu man nelawu man mbéri nelawuma bama ñëwé bama ñëwé lima wax ni ben bop la lima wax ni non ben bop lan dama ñëw ci police ba dama ñëw police ba jël xalé yi bokku joko jël xalé yi bokku joko génné génné jël xalé yi nek euh, barak jël xalé yi na barak génné génné ba paré jëndal len rër ba paré jëndal len rër waxtaan ak ñom waxtaan ak ñom ñu bari na xalé yi ñu bari xalé ci loolu lañ ma jappé ci loolu lañ ma jappé kon nak ma ngi di sante kon ma ngi len di sante di len geureum di len geureum di wax ni wax na ni fek dewen di wax ni wax na ni fek dewen da xol ndax soppe soppeeku dana am da ñu xol ba xam soppe soppeeku dana am te dana fi dootuma fi gej dootuma fi gej bu may ñewat fani nak bu may ñëwaat fani machine yi lay indi machine yi lay indi machine yi moom du yàgg machine dami nak yi sampali ni ñëwee te du yag kon nak sante na len sante na len geureum len geureum len merci beaucoup merci beaucoup